trabalhou com E, assim, ela disse que não é muito fácil. Né? É, é assim, entendeu? E esse pessoal que é a ação não denunciou só esses, esse jeitinho grosseiro né, né do bolinho. Eles denunciaram algumas outras coisas escrotas. Start! Thank you. ahead. Match progress 50%.

Now or never. Start!

Start! progress 50%. Now or never.